Ti fut jam çifut. Po normal ku kom drejtën ti më ujku normal që jam çifut pse s'do të jem pa pa mir se e të qifsha ti e bën gjith katundi ë vdiqja të vdiqja të me pra i vetmi politikan ma trim që i ka pas mend në Irak u tet klas shkoll boni qejf në demokraci Nuk i dihet. Nuk i dihet se kush bo faj në këtë botë nuk ngel pa u la, çdo gjë lahet në këtë botë. Nuk i dihet se si vjen ora minuti, se si lahen gjynahet, po për t'u la lahen, që të jeni të sigurt. Foto tjetri live për qejf në vet i artist, aktor, filmi, regjizor, muzikant kombëtar e ku ta di unë e të gjithë me radhë futen serbët që kanë gjak serbi e kanë gjakun blu rrinë tu sha me komente si e shan shqiptari a je shqiptar dhe ti mër të qifsha robt e shpis a je shqiptar dhe ti mër të qifsha motrën shterpë që ke shpi e mamin që të ka pjellë po si e shan tjetri Ç'të ka bo tjetri ty kot të futet live për qejf në vet ka telefonin vet ti e shan tjetrin ë pse kjo është jeta të qifsha motrën me gërma s'pillet ë me nejt tu sha tjetrin në rrjetet sociale të qifsha robt ë kjo jeta të qifsha motrën tjetrit Si e shan tjetrin kot Rri tu sha tjetrin kot me komente Po ku ishte Xhaxhi Enveri Do ishe tu punu atje në qelizëm e të qifsha datlindjen tate dhe emrin që të ka vu Ku ishte gjallë ai burr shteti Do punojshe atje në kanal Tu qit kanal katër metër kub ujë Çdo gjysë metër a pesë metër kub jeni mësu në demokraci ju që rrini me telefon në dorë ju qifsha robt e rrini tu sha tjetrin kurse në atë kohë kishte vetëm punë nder lavdi e kulturë shqiptari e disiplinë tani u bo varikarin Tani nuk e dimë se ku e ka kultura shpin ku është shpia që jeto kultura ose disiplina po t'i pytsh nuk e di ku e ka shpin se i ka qi dhi i ka hare betarin i ka fut dit shimet sabiliu dylit ore ka pas thonë mirë enver hoxhe kto që shajnë shqiptarët to jan tradhtar të venit kto dun o karin o litarin ose varjen dy tre rrugë Evropës shqiptare siç ka qenë më përpara vetëm kulturë disa edhe opra baleti kulturë shumë palat kultura çaja to Student të tjerë në shkollë Që shkolla kën bo këto mu ja qifsha librat që kën hap këto Këto nuk dijnë me shkrujt me ja qifsha det linjët këto dijnë vetëm me shajt rob të pafajshëm Në atë kohë kishe vetëm art muzik kultur humor Mos u mërzisni. Respekte për shqiptarët njerëzit e mirë që kanë respekt për ujkun edhe dun fort siç i du dhe unë shqiptarët njerëzit e mirë emisioni radhën e ardhshme tani nuk i dihet në janar apo në shkurt varet se ku vjen ftesa do jetë i' emision që do ngeli histori në rruzin tokësor do jetë Ujku Shijakut edhe ca politikan këto me shkollë. Po normal që kena drejt o mik se të shash tjetrin nga familja me komente kjo është me ja fut murit me kokë a e di ça do të thotë shash i' familje shqiptare kot të mallkon i madhi zot si është shati i' shqiptar që s'ka bo asnjë gjo. Këta dun bo, këta dun bo sa pura slyqe, ke minierë kromit, Spaç Mirditës e n'Burrel ku ka qenë. Atje duhet shkojnë kto. Po. Nuk ka shtet edhe keni drejt e lepurushë ferrësh që boni qejf se po të ketë shtet e shihni veten se si mësoni po nuk ka shtet O bo vari karin nuk ka kinez japonez jep drejtim do shihni edhe artistët shqiptar politikan njerz të mir pedagog muzikant humoristë kan ngel me i shtet që nuk ngre brekt e vet a kupton jo që të mbroj artistët shqiptar po edhe brekt e vet nuk din mi ngre mi vesh Se ja veshin tjerët ja vesh amerikani Vje Amerika i vesh brekët Kurse Enver Hoxha jipte men me kar Amerikës I thojte amerikanit na merre karin ti ako me tet klas shkoll Ik boj çik praktik teori edhe ma sill prap Kurse këtu nuk ka shtet o bo me ik për gjith natën Po na vjen keq se kena miq e fqinje njerëz të mirë nuk i merr dot gjith nëpër botë se këtu është bo me ik për gjith natën vari karin se me kaq rob të kqi sa ka në Shqipni edhe fishekët nuk dalin se këtu e dut tja mushësh barkun me barut e kupton me gzhoja ti sistemosh mirë vetëm barut e gzhoja dun këto por nuk ja del dot prap je i humb Se ta ka fal zoti jetën edhe me e çu dom për këto serb që rri tu t'shajt kot çosh jetën dom është gjynof se ta ka fal zoti jetën këto janë serb po ishalla do bohet më mir veni shohim ça do boj Edi Rama dy mijë e njëzet e njëshin është hap i ligj E ka hap ja Ministri i Drejtësisë po s'osht miratu akoma. Ai deputet që nuk e miraton atë ligj për ato që bëjnë meme edhe degjenerojnë individin shqiptar kush deputet nuk jep votën osht serb osht gjak serbi po prit mos u mërzisni prit se s'keni pa asgjo nuk ka shpërthy akoma ujku nuk ka rrujt karin ujku ujku si Azem Hajdari O vdekje o liri e kupton nuk e rrojt karin ujku mos u mërzisni të shohim që do bohet kët vitin dy mijë e njëzet e një çdo artist shqiptar kombëtar muzikant që do qoft të jet e politikan njeriu mir e polic jo rob i mir jo polic varikars flas për polic të mir duhet të ken drejtën e vet që mos dali tjetri në jutub Me i bo demaskime video e me e shajt me komente mesazhe karin pill po duhet vetëm dënime o pushkatim o karin në litarin tre rruga nuk ka rrug tjetër se përndryshe nuk bohet shqipnia shqipnia ka për të ngel gro puset. Shani shani shani u qifsha qelizët e gjakut që keni në trup e serbët e shkardhatët e mutit e birët e kurvës e u qifsha gjakun e familjes shani ju qifsha gjakun që keni në trup shani se ju vetëm për shajt jeni ju nuk jeni shqiptar ju e keni ny flamurin shqiptar me ju qifsha robt ju t'ju çosh Me naj ven ane që nuk ka të bojë me tokën shqiptare tju coptosh e tju hodhsh n'det tju a qish fisin ç'u do ju a kot ju jeni popull kot ju e hani bukën e shqiptarit kot për çi të hyni në punë ju ju jeni më varikarsët në shqipni duhet të rrin shqiptarët e mir ato që kan gjak shqiptare që nuk shajn asnji kot Nuk i bin askujt n'qafë kot. Ç'u do ju o lepurushë. Ka mëson mirë plaku motit. Më mirë të jenë i qind trima e i qind gangsterë ose i qind mafiozë se sa i qind lepërë. I qind lepërë prishin gjithë venin, lepurushët. Lepurushët që kanë gjak serb i bëhet llaf. E, nëse që është gja që do rregullohet kjo tani me votimet e ardhshme, shohim që do bëjë partia, se sa drejt do japi partia atdheut shqiptar. E, po e kiçi, ka bo dhe kiçi. Nuk na lonë serbët tu shajt. Serbi rri vetëm tu tu shajt a a i shifni a i lexoni komentet por unë jam i detyrum me i mbyll komentet se nuk ja vlen është gjynof me harxhu energjinë me serbët Ta harxhosh energji të flash kot me këto shkërdhata me këto familje degjenerumt që rrinë tu shajt me komente nuk ja vlen është humbje kohe por na kanë ra për pjesë edhe mjer Shqipëria që ka ngel me i fund që nuk dihet se sa gremin është. Pranaj nuk dal më ujku Shijakut me ftyr live sepse problemi qëndron që më kan hull gjith vidjot në youtube do të thot që prish moralin e ujkut biografin edhe drejtët e njeriut po mos mërzitën Un do tja qi robt o kon vdek gjithë kto që kan bo gabime do ti pagujn nji m'nji vetëm qoft se vdes ujku mos mërziten. Mos mërziten se do ta shofin edhe pak.